Il des très boules. Maman Marie m'y 20 veiller et me disait des mots et des raisons. Là, il s'accourait et du lit à négricité. Origento ferite vivens È un mondo saranno d'accordi Lì sarà chi una risposta Lai s'accurre Per a quelli che si sento esclapati E s'encappa pardon, monsieur, je crois qu'il y a méprise. Ici, nous ne vendons pas de pompes. pompe. Ah non, monsieur, il est marqué pompe funèbre. Ici, l'on ne vend que des bières. Oula, madonna. Alors, il vient l'idée, il dit, ben, moi, je ne suis pas avec te Servez-moi un demi. ¡Qué qué qué qué fire, ah.